वो सौदा सौदा बनाऊँ फिर चंगा ठगी को पकड़ाऊँ खड़ मन मई ये सटायल सारे हाँ ये धसी कोई इधर कोई बंदा और खड़ा हो उसे सुनसान जगह कुछ नहीं दे चलो हाँ बेंदा से <laughs> हाँ वैसे हाँ किधर देता बदी क्या देता बदी किधर आया बदी वाले को अस्सलाम क्या वाले ठीक है नहीं खुश राजी अल्हम्दुलिल्लाह खैर है नहीं किए बैग शैग चाहिए बदी बस सही असन सही सोदा सोदा बना बनाया है किस तरह से सोदा बना बनाया बदी वे क्या किंतु बदी वे पता लगे सही है त्रेश नहीं खड़ी है ना त्रेशल दा अपनी नहीं बूम तो ना ना त्रेशल है कैं भी आंदी तू सब बूम दी गाल हाँ, करो अच्छा कितने था देते हो ऐसे भूल सही है तो आपको पचास हजार का देख जमीन ही हटती मुझे देख Oh तू no. जमीन को छोड़ तू भून निकाल भून निकाल भून निकाल जमीन कोई आप ते तो मुंह ना लगे कने 20000 20000 आखना सुख है करना बड़ा 50000 50000 20000 ते को काया के गिनने त गिन न त वान 50000 ए 50000 दा भून इतना भून ते को नजर नहीं आंदा पिया हां ढेरी लग रही भून दा ते को रेट ता पता है भून क्या रेट है रेट ता पता है क्या रेट है आठ सौ रुपया मान है भू आठ सौ आठ सौ रुपया मान है भू यार बल्ले कितना भू पाए थे यार चलो यार तू ही में कर मैंने हजार रुपये तू घिनने क्या नहीं घिनना मैं मैं हाँ व्यापारी व्यापारी है तो व्यापारी भाई मैं बेचना क्या नहीं भू मेरा पिए ठीक है मेरा ये लाख रुपए का भू है मैं तो पंजाह हजार रुपए का देना अच्छा मालिक तू है जी हाँ लगता था तो नहीं भी नहीं लगता डगे फराबे ना खेने का सही ना ना ना ना ये मालिक माया कह कले मांदे पूछ ओ घर खणन सारे दु घर सारे मतलब घर खणन तो ठीक है ए मेरी जमीन है ए सारी जमीन दे दा पाए ये सारी जमीन मेरी चलो यार 2000 दे ठीक है ना ना 20000 रुपया आखरी दो दो दो दो ना ना 20000 तो घाट दो दो ना यार अल्लाह दी कसम नाल 20000 तो घट क्या नहीं मेरे जेब पिछू निकलते पता लगते भाई किमे निकलते पे 2000 लिए तो 2000 तो फोन लगदा पे यार अल्लाह दा बंदा सिरत गाले 2000 दा नहीं ते 2000 दा भूं लगदा पाए ए भूं दा देख तो भूं डिटाई भूं यार हुन भूं दा मैं डिटी ओ दा 20000 तू रुपया घट के नहीं 2000 तो ठीक है ठप्पी थी गई है वाल मैं मन चावा 18000 बचा हां ए 2000 ठप्पी थी गई वो दे ना पानी में पकड़ा नहीं में पाया मैंने तू तेरे हाथ तेरे चलेगा ठीक है वर्मा बाय वाल मुने मैं कुले कुने मुने तेरे मुंह पे पैसा मारे जिमे आपते मुंह दे मचा के बैठा ठीक है अच्छा हां बे पैसे दे देना चावड़े सा चा के सा हूं लड़े सा हां ठीक है दे मैं बंदे छंदे की देवा तो ठीक है ठीक है बंदे छंदे के ना रोटी पानी तू करे ठीक है ठीक हो गया ठीक हाँ। हो गया रोटी पानी मत चंगी करे हाँ। ठीक है ठीक है लगता तो नहीं तू कल्ला जना खावे से मरे चलो When you are to do बस देखो रे नाला ने देख लो देख ले तो सामने दूरी तक पक्के जी में यार गाल है साढ़े नाए मैं ठेका मुका खना हूँ भून लो तुसने मेरा बेरा हूँ गिलो जा बगे आओ बगे चलो बगे चलो जे मैं बकरा नहीं दौड़ लेना हूँ लवाए ओ निकलना बगो बगो बगो हाँ ओ बस बस बस बस <coughs> ये भू है शाबाश बेच वाड़ बनो अच्छा। ओ रोक बनो रोक बेच नहीं मरना इतने मियां दिल हटावने ठीक है दिल हटा के हाँ। मैं वेंदा पेन ट्राली हाँ। तू मैं कुछ चंगा बंदा लगदा है हम्म। समझदार तू लगदा इनो बिल छिला तरी हटाए हम्म। दे मैं ट्राली विद्यावंत सिद्धि सीधी करूंगा मतलब हम्म। अपन लोड करेंगे चन मसात जोल भैया बतू घर आखे मासी मासी आ तू मैंने मासी मासी मसात में को तंग करेंगे ठीक है हाँ शाबाश ठीक है ठीक ठीक सरदार ठीक ठीक है जेड़ा कोई ना सौ खिले आप असि तरह बुला दे दे ओ हेलो ओ सरदार हो आपड़ा कोई घूम चाहिए मैं हेलो हेलो हेलो हां तेरे के पूछे मैं तेरे के पूछे भी ओए तेरा ठेकेदार है तोरा ओ बैठे किथे ओ बैठे आखर सी जो कौन है तू कौन है मजदूर है ¿Qué te va pouco da minha uma जी यार ओए ओ बांदर पाए गए बांदर हाय पूछे ओए बगैर पूछे तो ओ गुल रहा पाए गए गुल रहा हाय हाय छोड़ छोड़ छोड़ अच्छा जनाब पानी हां तू के के खाने को फोन कर खाने को फोन कर खाने खाने मुझे के नंबर बगैर बगैर मुझे नंबर मिला बगैर पूछे लड़ा ना छोड़ को नंबर मिला है बता सब आप मिलाओ ना नंबर फिर वहाँ छोड़ मरे हाँ, सही है काबू करे काबू करे काबू काबू काबू इमे भाई हो तो घर मतलब सरदार तो सरदार तू है मैं सरदार हूं सही कहने तो सरदार बना तो मेरे समार मरे अच्छा, मुंशी अच्छा मुंशी मुंशी है तू ठेकेदार है मैं ठेकेदार हां ओए पर आ के मालिक का होने वाली किरू आ गया दसा ते मालिक ही ठेकेदार ही होंदे चलो तू ठेकेदार है ये जमीन तेरी है मेरी है सारे भू तेरा है मेरा है ये बलदाम ही मन पुजवा वा वज बदतमीजी करे ना वज बड़े तेरे को फायदा बदतमीजी करे नहीं मुंशी डा डूला ने घर फोन तू मैं दे धा कियो समय पुलिस ओए तू बात समझ Balas saya tu buat kami satu. Baik, kita lepas. Baik. Baik. Baik, kita lepas. Halo. Oi. Oh, baik, baik. Kita baik, baik. Baik. Halo. Baik. Baik. मुंशी सरदार बुलाना भैया तो खत्म पढ़ाओ ने तोरा यार बिलवा करी ते बंदा को सौदा बुला तोड़ी मरवा के तोरा खत्म पढ़वा पड़े जीने दे मर खुद जीने दे oh, no. बंदा पकड़ी बैठा चोर हाँ जल्दी आओ जल्दी हाँ मैंने जीना था खत्म पर मैंने नहीं मरे करू हां देखे बदतमीज कर रहे हो मेरी कदर ही नहीं थी की थी बदतमीज कर रहे हो ठीक है ठीक है आ जाओ आ जाओ जुत्ती मेरी कली नहीं ने मालिक बने मदन वाह कपड़े देखो यो उसमें पाती बदन जी मैं दिखो पकड़ी को पकड़ ਬੰਦਾ ਮਚੰਗਾ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਧੇ ਪੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬਸ 20000 ਦਾ ਠੇਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ 2000 ਰੁਪਏ ਓਏ 20000 ਦਾ ਭੂਏ ਓਏ 50000 ਦਾ ਮਾਂ ਤੂੰ 20000 ਦਾ ਖਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਚੋਰ ਲੱਗਦੇ ਵਲ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਛੜਵਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਰਖ ਮੈਂ ਤੋਰੇ ਕੋਲ ਜੜੇ ਨਾ ਇਹ ਰਖ ਇਹ 20000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਦੇ ਸੋ ਪੈਸੇ ਇਮਨ- ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਗਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗਿਣ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਗਿਣ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕਹਾਂਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾੰਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਓਏ ਮੁਰਚੀ ਲਾ ਬੱਤ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਲੰਬੇ ਪਾ ਦੇ। ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਕੋ ਆਦਾ ਖੜਾ ਤੂੰ ਛੋੜ ਤੂੰ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਦਾ ਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਨਾ ਸੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੜੀ ਬੜੀ बड़ी गाल है यार लग जा यार कौन सी छोड़ यार गरीब बंदा हाँ, हर साल बंदा हो ठाकुर तू बंदा बंदा गोल बंदा लाभ मैं पूरा काम के ਨਾ ਰਾਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੋਕ ਸਮੇਂ ਨੇ ਆਏ ਤੇ ਔਰ ਕਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੌਦਾ ਪੜਨ ਨੇ ਇਹ ਕੋ ਚਾਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥਈ ਫਾਣੇ ਛਾਣੇ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਓਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪ ਛੇਕ ਵਸਨ ਦੇ ਚਾਹ ਵਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਡਿਟੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਨਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਲੋ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇਉਣੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹਾਂ, ਵੱਲ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ। ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ हैं ਤੇਰੇ ਦੇ चलो शाबाश शाबाश गुड गुड क्यों वो बीस लाख के पर टैक्सी रिक्शा का पैसा नहीं जैसा चल के आएगा मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस